السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك Ashia. عليك بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراء وعم فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجداً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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاه على 나 uh, بحار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت سنت يستار المساوي يا الله ومقيل العثرات يا الله ربي فاغفر لي وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت به مرحبا يا الله عليه وسلم مقطونا بيد العناية مكهولا بكل الهداية فأشرق ببه الفضاء وتلأ الكون من نوره وأنضى ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضى أول فاض المعجزات بخمود نار فارس وسكوت شرفات ورميت الشياطين من السماء بشوب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصلاة سلطان ذلال خاضع لما تألق من سنه النور الساتع وأشرق من بهاء ضياء لامع حتى عرض على المراديع اللهم صل وسلم وبارك على آل صحبه